As xacias e os xacios son seres mitolóxicos. Da cintura para baixo parte de peixe e da cintura para arriba parte de humano. Non son sereas porque poden vivir nos ríos e, nas, en na terra. Comen les gusta tomar o sol e comen castañas e cereizas. E tamén poden vivir nos ríos e na terra. Lenda das xaquias. pronto adiós, enamoróse de la. Alcanzar el en la de para ser humana eterna. 14 eh, discutir con, su mujer. Ella marchó a un río y eh, volverse con perder en Shahia. A ser